我们不想包容、容，宽甚至是懂别人的处境，一起合作回家以前，你说你喜爱的那家热狗店已铺到了店面，当时太平常不够钱，只能买薯片来应付宵夜，盼着日子一天一天持续流减。看着亲人们打情骂俏，觉得自己没人要，开始想对着自身自嘲。站在路边的小丑，渴望着路人的拥抱。家门前的将士，没机会向你祷告，因为是。 使我们的生活变得空好，疫情来袭，做好防疫，让这个世界变得美好，美好，美好，让这个世界变得美好。我们互相包容、宽容，甚至是懂别人的处境，一起合作，达到恶势力。 自己没人要，开始想对着自身自嘲。站在路边的小丑，渴望着路人的拥抱。家门前的将士没机会向你报告，因为失去了从前的美好。因此我们的生活变得空耗。疫情来袭，做好防疫，让这个世界变得美好。 美好，美好，让这个世界变得美好。我们互相包容、宽容，甚至是懂别人的处境，一起合作打倒恶势力，有福同享，有难同当。我们活在同个世界上，不应该左右偏帮，谁草赢，谁草输都好，到最后我们还是两败俱伤。